yalnız bir opera. Ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğin bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşamışlık sandığın geçmişim, dile dökülmeyenin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin başıboş ayrıntılarında zaman zaman geri tepip duruyordu. Ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatımdaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğin, biraz daha önem verdiğin. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp, gün günden hayatıma yayılan, büyüyüp kök salan, benliğimi kavrayıp varlığımı ele geçiren bir aşka bedellendin. Ve hala biliniyordun sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana. Bütün kazananlar gibi terk ettim. biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan, boşlukta iki yalnız yıldız gibi acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız.'' Ne kalacak bizden? Bir mektup, bir kart, birkaç satır ve benim şu kırık dökük dizelerim. Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden? Bizden diyorum, ikimizden ne kalacak?'' neyiz biliyor musun? Yakıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi. Artık hiçbir duygusunu anlayamayan çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkta büyüyecek, her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz.'' Kış başlıyor sevgilim, hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan. Oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zaman. Kış başlıyor sevgilim, iyi bak kendine, gözlerindeki usul şefkati teslim etme kimseye, hiçbir şeye. Ufuzun bir kış başlıyor sevgilim, ayrılığımızın kışı başlıyor. Giriyoruz kara, ve soğuk bir mevsime